натридин суу менен болгон реакциясы натрий өтө активдүү щелочтук металл Аванын составындагы заттар менен реакцияга киргендиктен май катмарынын алдында сакталат Натридин башка щелочь металлдар менен реакциясында көз айнек маска кийүү керек пинцет менен натридин бир аз алып фильтр кагазга салабыз натрийдин сыртын вазелин майынан тазалайбыз натрий жумшак металл бычак менен оңой кесилет сууга натрийдин бөлүкчөсүнөн сууга салсак ыкчам реакция жүрөт экзотермикалык реакция жылуулук бөлүнүп балкып ээрип тоголок шар түрүндө болуп суутекти сүрүп чыгарып суу үстүндө чуркайт толук реакция жүргөндөн кийин сууга бир нече тамчы фенолфталиин тамызсак мала кызгылт түскө өзгөрөт натрий суу менен реакцияга кирип жегич натрийдин гидроксиди пайда болду